Agora começa aqui, ó. Aí, ó. Agora nós entramos no meio da formaça. Olha é só. Franca 187, olha aí, ó. Rapaz, que tudo de tempo Olha, agora a fumaça pegou aqui pro meu lado aqui agora. aqui tem a terceira faixa. Nossa, já sufoca gente. Tem que pôr a máscara aqui, porque senão... Misericórdia. Ali, o fogo ali tá na pista ali, pai, olha. ó. Misericórdia. Nossa, agora. O fogo tá na pista aqui, pai, agora. E eu fiquei bem no meio. Misericórdia. misericórdia, não vai dar pra mim passar não. No. Find yourself? Rapaz do céu, tô no meio do fogo. Tô no meio do fogo, pai. Misericórdia. Bateram atrás de mim, cara.